أحدهم في الوسط انتهى أمر طواف الرفت زرعت السبايك سلب البصر لا تستعجلون آخر لاعب باقي شاهدتم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم؟ يوما ما ستكتشفون فائدتها هنا عدد من الأعداء في سي سقطت السبايك في سي Bro, C. Spike is at C. ها تبقى عدو ارحل واحد من هنا Camp at Spike, stay at Spike. Get the تبقت Phantom, get the ثلاثون Phantom, get the ثانية Phantom. No, get the phantom. Okay, okay. I'm helping you, bro. I'm helping you. It's a better gun than stuff. Okay, I know. Thank you. استعدت طبيعتي هلا امسكوا بهم مجددا احتاج امدادا محمود تعال ديسكورد حبيبي ليش؟ Can someone give me اصوات شنو؟ اي هذا انت شوف يجب ان نصمت محمود محمود so كلوز آه، آه، حق Discord و close window وردش هنا أحدهم في أي عدو واحد قطعت التوازن لأجلك حققنا الفوز بفضل تركيزنا تابعوا على ذات المنوال ولا شنو نو هنشك داش بس صور ديسكورد آه. Ah. والله ما ادري هاي ما ادري لا صح زين شباب ادزلكم ب Discord server الحين ورا ال round بعدين آه، ندشه اوكي ما ادري يمكن يصير يلا لما نشر الذاكرة قاصد عدو في الوسط عدد من الاعداء في سي إيه، سي سي سي سي, سي.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 هنا سقطت ال spike في C. تبقى عدو واحد رصد عدو في C. آخر عدو يقضى عليه أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة شحن واحد حذرني الآن أوه. سي سبايك سكاي السبايك هنا تبقت 30 ثانية. برو يور fucking مايك آخر لاعب باق. اوه مان سكاي very تأكدوا من اللحاق بقطيعي. سيقودوننا إلى العدو مباشرة أعيد التلقيم لاعب باق تظلم ام اف كي تظلم ام اف كي No, no, I will not tell them that. That's fucking dirty. You're fucking dirty, son of a bitch. Fucking dirty, son of a bitch. Fucking dirty, son of a bitch. Good job, dirty, son of a bitch. Bro, why? عليك بهم يا فتاة. من التاني تبقى عدو واحد ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ فلنشق صفوفهم تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا ما المطلوب؟ لننفقها ما المطلوب؟ نسمح لهم بالتقدم أنشأت الحاجز هناك سبايك انتهى المزاح إيه؟ سأقضي عليك تبديل الجبهات ما يخصني Please FF game British it. I don't want to play with Indian boys. Hey. أجلك يا أختي ظلال متحركة ظلال متحركة أمر محرج هناك Not low, you fucking son of a bitch. I hit her with a shotgun. She's not dead. How is she not dead? Because she's not fucking تبقى low, you عدو fucking واحد. asshole. Motherfucker. آخر لاعب باق أداء رائع أوه كانت تلك واحدة من أفضل هجماتي نجمك براق يا فينيكس بيك يا صديقي Yo, jet slow, just slow, just slow again. I fuck your mom, bitch. أعيد التلقيم أعيد التلقيم أطلقت الصقر why? Why? سقط عدو that coming. سأعالجك تبقت ثلاثون ثانية هنا آخر لاعب باقي لدينا سقطت السبايك في A تبقت عشر ثوان رصد راس امك ترفتي خيي خيي راس امك ترفتي تريدونني جادا لكم هذا هنا سننطلق تم نشر السادر ظلال متعرضة رصد عدو في الوسط سقطت لسبايك في الوسط ال spike بحوجة السبايك لدينا طمطم عدو واحد آخر لاعب باق أعيد التلقيم He's low, he's low. Is actually low? He's low! It's fucking one bitch Are you a fucking cunt? He's like one or two shots. If you if you if you kill him I will show you my dick I'm not killing him. تبقت ثلاثون ثانية Then you're not seeing my dick fight. It's your loss, buddy. Yeah, you like black and white, huh? القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ add me on uh, Facebook and I'll show you my penis. I'll pass on that. من سأقضي عليك رصد عدو في الوسط بي اي سقط الهدف حذارني الآن انطلاق ابحث عنهم الأؤمن عاوز افرجيك فيك وجدت واحدا تبقى عدو واحد قتل ثلاثي وجدت واحدا أطلقت الصقع عميتهم رصد عدو في اي حان وقت الصيد ازرعوا للصيد هيا لنذهب هل أعجبك سكيني؟ هنا نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس أيمكنكم مساعدتي؟ أيمكنكم مساعدتي؟ شكرا جزيلا واهرب Huh! ابتعدوا عن طريقي تبقى عدو واحد فاز المهاجمون